আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউবত মিক্স হোৱা বা কিবা ভুলত আপলোড কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো ডিলেট কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব ভিডিঅ' ইউটিউবৰ পৰা ডিলেট কৰিব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ প্লিজ প্লিজ মোর চ্যানেল যদি নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করি কাকতে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দিব কারণ এনেকাই নতুন নতুন টপিকর উপর টেক ভিডিও ল আনি থাকে তোমার টেক তো তোমার টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব না পড়ব আর লাইক এটা করে দিব তো ভিডিওটি আজিলেকি ইমানটি আসে বন্ধু অকল তো ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করো তো আকো লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিও বাই